Once upon a time, there was a happily married couple. 笑うかいなんかあの、ファンミャン、もうちょっと。せーの。w h a t Welcome back to my channel. Welcome to back to my channel. 今からマタニティフォトできます。はい。なんかね、あの韓国だとこう通ってる産婦人科とこう 月に撮るマタニティフォトっていうのは無料みたいなんだよねまあ行かないと分かんないんだけど騙されるかも分かんない待ってきますはいバイバイ See you 到着しました皆さん撮影終わって今ご飯食べに来ました 大変だったねじゃん小学校から来てるとこなんだよねそう前のあの彼女と小学校の彼女と来たよ二人でチャムシ食べましたよ二人でうん <laughs> やば <laughs> 女子すごい早いんお前も子か終わった 楽しいよかったねやめ今日ねインフルエンザの予防注射も受けてきましたみんなも受けてねそれでは すんちゃんはまだ車洗っててでまだ下にいるから今のうちにご飯作っとこうかなと思いますなんかさ今日産婦人科で予防注射をねしてきたんだけどやっぱ今日か明日まではちょっと風邪っぽい感じになるかもしれないから無理はしないでねってことだったんだけど、まあ、無理はしてなくて今日お昼寝もね車の中でしてでもやっぱりなんか気持ち悪くてさっき。 してしまいましたもう難しいね妊娠は <laughs> ということで今日使っていくのはじゃじゃん、えっと、チンゲン菜とあとナスちゃんですでこれであと玉ねぎ入れてオイスターソースで炒めていくっていう簡単野菜炒めをしようと思いますやっていきますまずナスを洗いますチンゲン菜を洗っていきます はちっちゃくなるから多めに使いますはい、す guys <laughs> あすごいこんなにアップだと思う Happy cheese Nossa, Chico.